تقتصر معدات ريز المعادية على قطع التبديل الموصولة بشريط لاصق أتعجب من عدم تسببها في تفجير نفسها حتى الآن من محل أثر أعيد التوقيع أعيد التلقيم أسلب البصر تبقى عدو واحد Maybe plant? Foda Vad eu gazını? Né? This boy.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 أسلحتكم مجرد أدوات فلا يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولا واحد أعيد التلقيم لا توجد شحنات جو جو جو فاست فاست لا توجد شحنات. لاعب باق جو لا تموتوا وإن احتجتم المساعدة فما عليكم إلا الطلب أعيدوا التلقيم سوف أنتزع قلوبهم أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل أعيد التعقيم يا لحسن حظهم أعيد التوقيت وضعت السبايك في اي آخر لاعب باق أعرف أين أنتم تحديداً أعيد التلقيم أعيد التلقيم فلنخنقهم أحتاج مساعدة قنبلة سرب أطلقت قنبلة سرب تبقت ثلاثون ثانية هنا احذروا هنا بدأ العد التنازلي احذروا هنا تبقى عدو واحد آخر لاعب باق حجب الرؤية أداء رابع قلبي يخفق بشدة كان هذا مذهلا يا رينا انتزعت مني لقب المسيح عن جدارة تلقيم أعرف أين أنتم تحديداً أعيد التلقيم هاجر لاعب ضاع سقطت السبايك في بي سيخافون تبقت ثلاثون ثانية عدو واحد أداء رائع إن تصرفت كأنك عميان أغبياء آخر جولة في الشوط لا يمكننا أخذ شيء معنا بعيد قصيم لنخاطر بكل ما نملك أعيد التلقيم plenty idiot بدأنا بقى عدو واحد سقطت لسبايك في B.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 رجعت لسباي ماتت ريس تبقى عدو واحد آخر لاعب باقي يسجلوني أداء رائع يجب الكف عن المحاولة انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في التحقيق أعيد التوقيع أحتاج إمدادا هنا زرعت السبايك تبقى عدو واحد لا تموتوا أريد سلب حياتهم أحتاج هذا لا حياة أعيد التلقيم أحتاج هذا شكرا أحتاج إمدادا شكرا يستطيع ثم دمروهم أعرف أين أنتم تحديداً سقطت ال Spike في A ال Spike هنا ال Spike هنا تبقت ثلاثون ثانية عدد احذروا هنا احذروا هنا احذروا هنا تبقت عشر ثوان دول عدد سبايس عدو في ايه عدو واحد حسنا نحن نعرف الإجراءات ويلتزم طيب، طيب. كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر تبقى عدو واحد سقطت ال spike في B. ال spike في B تبقت ثلاثون ثانية آه. آه. توقعت مقاومة أكبر نقطة الفوز انظروا إنهم بائسون أحتاج إمدادا شكرا أيمكنني الحصول على هذا؟ شكرا شكرا فقط ثلاثون ثانية فاز المدافعون